sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa mchezo wetu wa kesho na pia tuko tayari kwa kupambana. Sawa, simple kama hivyo. Mudathiri anasema wao kama wachezaji wamejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho na wapo tayari kupambana. Kuna jambo ambalo hajalieleza, wakati wenu wanahabari sasa kumuuliza. Karibu sana, tuanze hapa. I don't know if that be understood kwa sababu kifua Kiingereza kenyewe sikijui. Kiswahili. nacho sikijui. Piga Kiswahili. Mm, sikijui. Piga Kiswahili. <laughs> Asante. Eh, nilisikia eh, kocha wa Simba anaeleza kwamba yeye ni Simba na nini ni Yanga, yani eh, kiangalia kibinadamu ki nini ni watu, kuna Simba na sijui, je, wewe na kikosi chako unajiamini kumpiga Simba na kumuua? Asante sana. Karibu. Asante sana. Ah, kama nilivyoeleza hapo awali, sisi kama wachezaji tupo tayari kwa kupambania pointi tatu katika mechi yetu ya kesho. Kwa kifupi, uko tayari kumuua Simba? Nipo tayari na pamoja na wachezaji wenzangu tupo tayari. Asante Mdathiri, nakaribisha swali la pili. Tafadhali, kama una swali ili usikike pia nyumbani, tunaomba usogee maeneo haya ili tukupe hiyo nafasi. Karibu. Yes, naitwa Nixon Bon kutokea Ayoma TV. Nidafi, umeshacheza mechi kubwa, umekutana na Simba, umekutana na Yanga, sasa uko na Yanga, pengine kwa namna ambavyo mnaiendea mechi dhidi ya Simba, presha ikoje? Ni mara yako ya kwanza, pengine hali ikoje? Ni kweli sijawahi kucheza mechi ya Simba na Yanga, ndo kwanza mara yangu ya mwanzo. Nilitamani nicheze hii mechi nikiwa huko timu ya Azam, ndio wanatamani kukutana na mimi, niwepo Simba au Yanga, nikutane katika hii dabi. Kusema kweli, mechi ni kubwa kwa pressure. Kusema na kama na pressure, sina pressure yoyote kwa sababu nishacheza mechi nyingi. Ni mwalimu tu kunipa nafasi kama mimi nikapambania timu yangu kupata pointi tatu. Mimi kama mchezaji kila siku nipo tayari kwa nikipewa nafasi nipambanie nafasi yangu na nipambanie timu yangu. Amekujibu vema? Ameridhika, hana shida. Mudathiri yuko tayari, amejiandaa vizuri kisaikolojia kwenda kuwavaa Simba Sports Club. Nakaribisha swali la nne kwake. Hata sisi pia hivyo hivyo, timu yetu hairuhusu mpira kuingia nyavuni, kwa hiyo tunaendeleza na mwendelezo ule ule. Amekujibu vema? kama nimemwelewa vizuri, umezungumzia ubora wa Simba katika kupachika mabao na yeye amezungumzia ubora wa Yanga katika kuzuia mabao. Umeridhika? Sawa. Swali la tano kwake Mudathiri. Swali la tano kwake Mudathiri. Ya haya eh, Mudathiri ananong'oneza hapa, imeisha hiyo, haijaisha <laughs> swali la tano kwake kwa adhi uliza swali hapa sana, na unafikiri unaenda kama utapata nafasi kwa wadhani katika nafasi yako hiyo ya uchezaji kwenye pichi, mchezaji gani kwa Simba na kusumbua? Kama nitapata nafasi, kusema ukweli, wachezaji wa Simba wazuri kati na pia Yanga, ukiangalia wachezaji wao ni wazuri, na ndio maana kila unamuona anapata nafasi anacheza vizuri. Kwa hiyo sidhani kama atakuwepo mtu wa kutusumbua, kwa sababu si wenyewe ni bora pia kati Sawa, Mudathiri amezungumza kwa kifupi, lakini sasa anakwenda kuzungumza kwa kirefu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu anakwenda kuzungumza na mashabiki wa Young African Sports Club, anakwenda kuzungumza na mashabiki wa ligi kuu ya NBC, anakwenda kuzungumza na mashabiki wake binafsi ambao wako wengi. Kwa hiyo ana ujumbe mzito kabisa kwao. Karibu Mudathiri. Asante sana. Kwanza niwaombe mashabiki wa Young Africa waje kwa wingi kusapoti kila wanapokuja wao kwa wingi, sisi ndio wanapotupa morali na wanapotupa nguvu tukapata ushindi. Na pia nawaomba mashabiki wangu watuombee dua tupate kushinda, tupate kutangaza ubingwa.